कहते हैं सुबह का अगर मन अच्छा है प्रभु के ध्यान में हमारा मन हो चित हो भाव हो लगन हो तो इस प्रकार से हमारा रैन सवेरा रैन बसेरा जो है बहुत अच्छी तरह से हमारा वक्त बीतेगा और दिन में मन में खुशी रहेगी दूसरों के प्रति आस्था में भगवान में और परिवार में हमारा मन अच्छा रहेगा तो इस तरह से हम रोज़ अपने मन को अच्छी तरह से अच्छे शांत मनोभाव भाव से सबसे सुबह उठकर राम राम करें और अपने मन में शांति का सहयोग करके रैन बसेरा अपना सुबह करें रैन बसेरे का मतलब होता है कि दुनिया में रैन बसे सब दुनिया में सुबह ही उठती हैं अब आजकल देर से उठने लगे हैं तो हमारा शरीर बेकार रहने अस्वस्थ रहने इसीलिए कहते हैं दुनिया एक बैन बसेरा है कि दुनिया में जो हमारा बसेरा है आया है वो किस लिए हम आए हैं तो मगर महत्वपूर्ण बसेरा नहीं है नींद है नहीं आनी तो नहीं जानी और स्वर्ण सैया हो चांदी मोती मणि को चादरें पानी है तो पत्थरों से ढेर पर ही आ जाएगी एक एक महात्मा अपने पत्थरों पर सोता था तो एक राजा बोला कि ये मंत्री जी आप इस पत्थर पर सोते हैं आपके तो इतने ठाड़ बाट हैं लेकिन ये इस पर आ, अपनी सैया पर क्यों नहीं सोते हैं अपनी अच्छी निंद्रा आप आएगी तो राजा बोले रा, रा, मंत्री राजा से बोला कि मुझे इन पत्थरों की इतनी अच्छी नींद आती है जो आपके चांदी सोने बिस्तर पर नींद अच्छी नहीं आती है राजा वो मंत्री बोला राजा से क्यों कि बोले तुम ठाट बाट से जो अपने मंत्र को अहम के लेकर अपने मन में सोती हूँ कहती हूँ हमारी ठाठ है पाठ है ये अच्छी है ये कुछ चंद मिनों की माया है और जो हमारी पत्थर है पत्थर की शिला पर भगवान हुए थे प्रकट हुए थे तो हमारे हृदय में हम पत्थर पे सोते हैं वो ही हमारे मन को जो है अच्छी तरह अपने ये माया मुँह के पत्थर को बना लें तो इस तरह से आपको हर बात सुननी नहीं आती होगी इसलिए हमें राजा जी ये हमें नींद बहुत ही अच्छी आती है इस पर लेट कर न चुबन होती है न कुछ दुख सुख आता है इसमें सुखी सुख आनंद ही आनंद आपका आनंद आपको जो बोले आनंद कैसे ये आनंद जो परमात्मा में लग्न रहकर हम रहते हैं और हम परमात्मा पर छोड़ देते हैं परमात्मा जो कुछ हमें मिला है वो सब सुख है सब अच्छा है इसीलिए कहते हैं जो आपके भाग्य मिला हो वही हो और बेचैन न हो चैनी से अहम बेचैन दिया दुख सुख लेकर हम कहते रहते हैं इसीलिए मस्ती को प्रण और छाया मिलना है हम अपने अंगों की ताज सज्जाओं से लेकर अहम में जीती रहती हैं तब से हमारा रैन बसेरा जो है अच्छा नहीं होता नींद अच्छी नहीं आती आ, वह आई नहीं तो सब कुछ में निरंतर बेकार लगता है संसार की दुनिया बेकार लगती है जब नींद आ जाती है तो दुनिया अच्छी लगती है हमारा मन भी अच्छा होता है इसलिए कहते हैं अपने मन को अच्छा बनाओ रैन बसेरा ऐसा बनाओ सुबह उठकर आपका मन प्रसन्नचित होकर दूसरों पर मुस्कुराहट लेकर दूसरों को मुस्कुराता हुआ देखे इसलिए कहते हैं अनुमति लिखता है भरता है बढ़ता है दौड़ता है और ये माया की हमारी जो माया बढ़ती रहती है मन में वो जिज्ञासा को त्याग कर अपने बताने बताएंगे रामी हमें जो परमात्मा को ध्यान लगा कर सोए परमात्मा का नाम जब रात को सोए तो अपने परमात्मा के लगन होकर भाव रखकर मन चित्त तो शांत रखकर अपना मन शांत रखकर दैन बसेरा सुबह उठे प्रभु का नाम लें माता पिता के चरण कमल छुए माँ भगवान को कोट कोट दंड प्रणाम करें इसी से हमारा दैन बसेरा अच्छा होगा और बड़ों से आदर समय अच्छी तरह मीठी पानी कर कर अपना बोले रैन बसेरा खुद ब खुद अच्छा होता जाएगा इसीलिए कहते हैं हम सब माता पिता को चिंता करके भी छोड़ कर मां भगवान को मतलब में चिंतन में लगाएं चित्त में लगाएं हमारा ये बसेरा आपको अच्छा लगा उसके बनाए लाइक करें मेरे